サワディカーผม TJ ครับはい今回なんですけれども、はい、フォアランポン駅に来ておりますフォアランポン駅はいなぜ今日ここに来てるかわかりますかいや全然わかんないですどっか行くんですか行きたいけど 今日ねチケット買ってないんですよ買ってないんだ、はい今日はねここに来てますけどね電車列車には乗りません乗らないなぜかというと、はい、まあすでにねご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、はい、このフォアランポン駅、はい、今後ねあの廃止されるかもしれないということではいはいはいはい、はい、言われてますよね言われてますよね、まあなぜかと言いますと、まあ、この2021年中に万数中央駅という、まあねもう大きな 国鉄、まあ、駅が開業されるんですけども、はいはい、まあ、それに伴ってそちらが開業された後はこちらのホアランポン駅は廃止されても博物館になるっていうふうに今言われてるらしくて、うん、みたいですね、はい、なので今回はまあその現在のホアランポン駅のその様子、はい、まあね見納めになる可能性もあるかもしれないあるかもしれないですねはい確かにそうなのでまあこの TJ チャンネルの動画としても残しておこうということで、はい、ね、ホアランポン駅を撮影、はい、であとでその万数駅方面の方にちょっと向かって 今現在のその晩成期どのようになっているのかあいいっすね、そうどのようになっているのかっていうのね、まあ、ちょっとした比較なんかも踏まえた上で、はい、今回ね動画ね撮影していこうと思いますあいいっすねでまあ言うて我々も好きじゃないですかこの駅いいっすよなんか旅旅って感じですね本当も旅のスタートいうここじゃないはい間違いないですってことなんでもう早速コアランい駅の中ね入っていきたいと思いますはいじゃあ行きましょう なんだその止め方いやあのねコアランポイってさ、はい、俺が思うね、はい、世界中のバックパッカーの人がもう東南アジアに来たら、一度は利用する駅だと思うんだそれはそうだよ日本人の方でもお世話になってる方たくさんいるはずですよ、うでやっぱりねバックパッカーじゃない僕らでも何度もお世話になってるじゃない、はい、でしかも こに来るとさ、本、当、なんか東南アジア感、体感を感じるよねか旅しに来たな感はあるよねそうでしかもほらここ最近ってねバンすごいもう開発が進んで、うんうん、もう近代都市化してるじゃんしてますねでもここだけは本当昔ながらの、はい この雰囲気確かに残ってるよねそう残ってて、はいほらこんな感じでね作ってくるね竹っこのねおじさんたちがいるからもうそうですね今ねなんかなんかこのここ入ると雰囲気ガラッとありますよねねもう完全にさもう昔ながらのタイそうだよねオールドタイオールドタイそう日本でいうもう上野駅みたいな感じですよそう なくなっちゃいましたえマジで食い手屋さんだよね多分これガチでなくなってると思うガチでなくなってる、前あったじゃんあったマジかまあ中で行きましょうかはい 間中の方に入ってきましたねここ入るとめっちゃ涼しいんだよなそうこれねマジ嬉しいよね僕らが多分一番初めにこの駅を利用したのもう多分数年前56年7年ぐらい前じゃない当時って空調なかったんですよなかったっけ当時なかったこんな涼しくなかったもんお前俺もここ涼しいもんだぞいやなかったなかったもっと暑かったもんマジか今だてクーラーじゃんこれ普通にお兄さん聞いてみようかでここちらがこうたぶんまい กอบก็มีไหมมีแล้วต้นนี้ก็มีแล้วจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้มาจากไหนอ่ะ มาจากญี่ปุ่นครับโอ้ใช่จากญี่ปุ่นไทยรายการอยู่รายการโอรายการชื่อรายการชื่ออะไร ชื่อทีเจชาแนลเดี๋ยวติดตามหน่อยนะแต่ยูทูบเลยยังไงพี่ทีเจทีเจชาแนลติดตามไว้นะพี่ครับまああก結果 わかりません昔からあるよ <laughs> お前がでもでもでもこれだけはこれだけはしたよなかったよねあんまなかったこれはなかったみんな地べたに座ってたよねまあこれ多分コロナの影響でソーシャルディスタンスとかあるんじゃんえでも結構前からなかったっけあのあちょこちょこあったけど、うん、結構地べ真ん中の方はバーッと地べたに座れたんだうんうんうん多分これは最近だとこんなに綺麗に居座ったんちゃって なんかあれだよねこうやって見るとかなり立派にもう整備されてる感じがするよね、だってねこの駅って実はもうねできてから100年以上経つんだよすごいよねそれもねそう1916年だよじゃあ東亜戦争より前っていう、ね、そうそうでも世界大戦第二次世界大戦前に、 もうすでに完成して、もう100年以上も存在してるこの駅すごい素晴らしい限りですよいや確かにそこまでやっぱり歴史深いな、やっぱりね、うん、100年以上前からあるけど、うん、ちょっとずつなんか改良されてって、うん、ほら2階のお店あれなかったから昔は、それはそれはそうだよねねだってほらあのカフェアマゾンとかさブラックキャニオンとかああるねそう あれなんかもねなかったからそうそう考えると素晴らしいよね確かに確かに、うん、でももしかしたらほら万数中央駅ができたら腐敗廃止されるかもしれないそれいただけないねちょっと悲しいよねうんなんかやっぱこの雰囲気って残してほしいよねこの雰囲気からの国鉄に乗って旅行をするっていうのはさ、うん、なんか醍醐味みたいな感じだったじゃん なんか新しいのもいいんだよ、うん、新しいのもいいんだけどやっぱり歴史だってさ例えば日本とかだったらだよ仮に、うん、地震があるから、うん、耐震強度の問題で立て直さなきゃいけないとか、だったらまだ分かるんだけど対地震ないよ、まあ、老朽化もあるだろうけど、ちょっと残してほしいよねそうだねでもあれらしいよねそのバース央駅が開業された後も一部路線は 引き続きこのフォアランポエクを利用して使われるみたいなのでだったらいいね、うん、全くなくなるわけじゃないだって俺が思ったのがほら今までさもう常日頃からこの国鉄を利用してる人らが、うん、はいじゃあ来月からいきなりンス駅変わりますこれ利用しないでくださいって言われたら困っちゃうじゃん困っちゃう困っちゃう結構混乱起こしちゃう可能性あるからやっぱりそのあたりもね徐々に徐々にね路線を移動していくんじゃないかなって思いますね、はいはい この光景見てくださいやばいよねこれこそがさフォアランっぽでしょそうだよねこれってどうやら噂によるとねドイツのフランクフルト駅をモチーフにしてるとかしてないとかって言われてるみたいでそうなんだねうんパクっちゃったねパクっちゃったねでもいいよいいよいいよ。いいよなんかでもこのほらドーム型の、うん、この駅のこの校舎、からのこの路線がたくさんあって列車があるってこの雰囲気はいいよねいいね確かにで何がいいかって 別にチケット買わなくてもさ普通にこうやって遊びに来れちゃうのこれは鉄道ファンからしてもめっちゃいいこと最高だよね最高、うだってほら国道行っちゃえばチケットなくても列車の横行って写真撮れるんだよそうそうそうそう、ね、これはいいよねそうないよねない日本には絶対ないそう SRT になるんタイこれね多分ねタイの国鉄って意味ですあそういうこと多分だよ多分多分だよかっこ知ったかってるといてでもさっきねググって調べたら新しいバンスー中央駅でレッドラインできるじゃない、うん、あれも SRT レッドラインって書いてあったんだそうなんだ、ね、だからね多分タイの国鉄とか、そういった意味合いだと思います、ね、多分でっぱなんかヨーロッパ調の雰囲気はあるよねあるね 歴史を感じるよね確かにほらでほらフォアラン駅って俺100年以上あるって言ったじゃない、はい、第二次世界大戦中も残ってたわけよ、はい、でさっき調べたらどうやら世界大戦中ね連合軍が爆弾をね投下したらしいのここにそうでも近くのホテルに避難して駅は無事だったみたい だもしそれで避難したら残ってなかったんだよ確かに確かに確かに、うん、そう考えるとやっぱすごいなんかあるすごいよ、うん、本当にね残ってくれてよかったよねよかったな、うん、皆さんこれ駿台五六行きって書いてるけどどこですかこれねタイの最南部最南部国境の町これの列車で行くのはしんどいぞこれ多分列車に行ったらガチで20時間ぐらいかかるんじゃないこれそうだよねうん 相当かかると思うよマレーシアの方なんかまで行くっての15時間余裕で超えるよ絶対1718ぐらいマジ行くと思う20時間ぐらいかかるんじゃねえ行くよねやばいうんまあでも今度乗りますんで、はい、はい、そこはねすごいよこれほらあこれ行き先のプレートをこう入れるんだ ガチで使われてるやつだよねこれハジャイはいそうハジャイとかスンガイロスンガイコロクとかねシーサケットだって洋服に結構さ年季入ってるもんチェンマイだ木だよ木木そう木でできてるし結構ボロボロだからねねうんナコンシータマラートこれすごいなでもさ何回も来てるけどさ、 トアランっぽいけどこの奥まで来たの初めてじゃない確かにここまで来た奥こうなってるんだって感じだよねもうこのさ建物わかる、うん、すごい歴史感じないいやあるわかるわかるこれ相当昔からあるあるようんここは本当にあんなとこで機関車止まってるの初めて知ったああそうそうขณะนี้เรือประมาณ3นีเวลาของบนรถ279ลงเป็นปลายทางระยะประเเที่ยวลงเวลา3นาทีจอดที่ขบวนสาย あでほらあっちのなんか見ると多分使われてない車両なんかほら止められてるんだよそうだよねうんだってこうやって周りざっと見渡す限りもさ車両も何車両あるよめっちゃあるよね20くだらないよね、相当あるうんそうさすがフォアランポン駅確かに、うん、でももうね年内には多分この数の列車多分見れなくなっちゃうからそこ残念だよね、うん、一部は残るって言ってもね、うん、多分ほんの限られたね 路線しか残んないよね確かにうんなんか感慨深いものがあるなそうですねあきじさん、はい、このフォアロンポーン駅を使うと、うん、まあ主にどこに行けるんですかああなるほどなるほどいい質問だねはい何いい質問だね知らない人多いと思うから、はい、ちょっとなんか教えてあげないといけないなと思うんで、うん、ピアノみたいなそう基本的に ここに来ちゃえば、うん、タイのもう有名なところ主要なところはほぼほぼ全部行けますあ全部行けるんだね、うん、まああの細かく言うと北北東北東南南の本線があるんで、はい、そこには行けるって感じです、えー、うんまあ、西ってあんまりねそのないんでタイって、まあまあまあ、国の形上確かに確かに確かに、そうっていうような感じでえー、でこのフォアランポ駅ね一応斜め このホームホームの話ね、はい、7面の14線あるんですよあそんなにあるんだそうこの中線の 14, 14本あるえー、結構あるね多いうん、うん、そうだから見渡す限りも線路だらけでも列車がもうたくさんあるわけなんで、えー、うん、で列車も 結構ねどの列車もボロい列車ばっかりなんじゃないかと思うかもしれないけど、うん結構最新もあるよねそうだねあと日本から譲渡されてる車両も結構あるっぽい、例えば日本でいうブルートレインかはははブルートレインとかもなんかタイに譲渡されて、うんタイで使ってるとかっていうのはまあ有名な話なるほどなるほど、あとほら寝台特急なんかでもあさ、中国製だっけ中国製とかあるの最新のさある綺麗なやつあるもんねありますあります、うん あ、その辺ね好みに応じて、ね、はい、全然ね乗っていただけようと思いますいいっすね、はい、うん、はい、でもこのような感じでホアランポン駅で、ね、撮影していました、はい、なんかこうやってまたまじまじとさ改めて撮影してみると本当にもうさ良さ感じるよね俺ね昼間来たの意外と初めてかもしれないマジであ乗ったことあるけどこんなに昼間まじまじ見たことない夜ばっかだったからすごい良かった良かったよね、うん、てか普通にさ列車に乗る予定ない人でも、うん、なんか観光で なんか遊びに来るだけでもいいよねあめちゃくちゃ面白い写真撮るだけでもめっちゃいいうんそうなんでねまあ来たことない方おすすめですはいで今からですね新たに開業される万数中央駅の方にね、行ってみたいと思います、ではそちらの方に行ってで果たしてホアランっぽいどういう違いがあるのか今知る限りのねお話をねしようと思いますのでね、はい、とりあえず向かいましょうはいじゃあね来ましたねはい バンスーグランドステーション、はい、バンスー中央駅と呼ばれているところですそうですね正直言っていい、うん、今までね高速に乗りながら、うん、高速道路走りながらね何回も見たことあるあ見えるよねそうでもまじまじとこうやって目の前まで来るの初めてで、うん、見て思ったのがでけでけクソでけスワンナプーム空港ぐらいでけえ本当あると思うっていうのがねこれ情報によると、64万平方メートル以上敷地があって、東南アジア a アセアン最大の、ね、ターミナル駅えそうなんだ、うん、だからもうアセアンで一番でかいらしいよいやだいぶでけえ相当すごいよねだってもう我らが地元大宮駅よりでかいいや本当ね <laughs> 大宮駅何個分だよこれでかすぎるアルシェビルいくつ立ついやめっちゃ立つわ、ね、アルシェビルって比較するな本当アルシェビルゴールドジム入ってるよね入ってまね、入ってるよね でまあね僕もねさっき調べたんですけど、はい、こちらね、まあ、3階4階建てになってるみたいで、はい、でどうやらねプラットフォームがね、はい、12個あそんなんだですね線路の方が24本あるみたいで、そうまあこれねフォアランポイントの約10倍ぐらいになるんじゃないかあそんなにでかいんだだからねガチで相当でかいみたいでかいねうんで、まあ、これ気になるのがバンス中央駅、はい、どういったその路線がね走るのかというと、はい、まあねその既存の 国鉄線はもちろんのこと、はい、タイのほら国鉄僕川崎っ SRT ってあったじゃないあれああれのね、まあ、ダークレッドラインっていうのと、はい、まあ、ライトレッドラインっていうのがあって、でその他にはね、まあ、ソアナプン空港を結んでるエアポートリンクはもちろんのこと、はい、であとはね、ソアナプン空港と、ドンムアン空港と 歌パ空港などを結ぶ、まあ、高速空港鉄道えそれすごくないってのが、まあ、2023年に運行開始されるって、まあ、予定みたいでえパタヤまで行っちゃうってことこれでパタヤまで伸びるらしいよ歌パまで伸びるのとパタヤまで行けるってことそうですやばだからもうしかも高速鉄道だから相当速い列車なんだもんねそうだよねうんでパタヤまでちょちょいって行けるようになるっていうそれはでかいよ、うん、電車で行けるのはうん であとはね地下鉄も走ってるみたいで、はい MRT のブルーラインブルーラインうんもうなんかこれねつながるみたいですなるほどねであとはほらバンコクからノンカイまでの高速鉄道もうほら今ねなんか準備されてるらしいじゃんそうなんだ知らなかった、うん、そうでそれもなんかこちらからこちらを起点にして線路が伸びていくっていうふうに言われてるみたいですいやもう日本やん日本の新幹線みたいな感じになってるやんいや多分ね今後のタイはね すごい発展していくと思うよこれ10年後が楽しみだねこれはねいやマジで、うん、10年後なんて日本みたいな感じでとりあえず新幹線高速鉄に乗ってどこどこ行こっかみたいな、あ、そんなノリになるよあ確かにでもちょっと夜行列車は残してほしいなどんなになってもそうだからやっぱり今までのコアランポン駅をねもうスタートして行くような夜行列車寝台特急みたいなああいうのが好きな方はちょっとね残念かも分かんないよねどうなるんだろう いやまあ残ると思うよそれはタの一つの良さだからうんほらこれさバンスー中央駅じゃんあそうっす、ね、でこの目の前にあるのはほら見てバンスジャンクションバンスージャンクションなんだまあでもバンスー駅でしょこれはうんほら昔ながらのね線路、ね、特鉄ですよこの線路味があるよ味があるうんザ東南アジア感がすごいねそうだよもう かり出汁が出てるよ出汁とか言うのこの東南アジアのねさまざまなバックパックをたちを運んできたね、うん、汗でドロドロになった出汁が出てるよ出汁が出てる出汁垂れ流してこれ取ったら映えるよ映える確かに映える、うん、でもすごい光景だよね奥にはさバンス中央駅見えるよねうんが見えつつもそのね手前には こんだけ古ぼけた味のある駅が残ってるわけよ確かに確かにこんなギャップなかなか見れないかもしれない見れない確かにね、うん、なんかここ雰囲気よくないいやいいいいよねなんかちょっと初めて来たけど、ねマジで味があると思うもんでもこの辺もさどんどん開発されていくわけでしょだと思うよ絶対にうん だってね周り見渡すと結構ねちょこちょことね高いビル建ってるんだけど多分ね今後もっとね発展していくと思うよ買っちゃえないよえ今度買っちゃえない買っちゃうかうん、うん、おばさんに連絡するかた建てちゃえ買うよりも立てちゃった方がいい建てちゃう立てちゃうか先を見越して立ててもらった方がいいよしあのー お金ください <laughs> でこちらのバンス中央駅、はい、で場所なんですけども、まあ、皆さんもそのご存知のチャットチャックあチャットチャックねチャットチャック市場の真裏なんですよねあそうなんだそうだからどこにあるんだろうと思ってる方意外と多いと思うんですけど意外とね近いんですよじゃあドンムアンからアクセスいい感じになるあいいねいいね多分バドンムアン駅からもう多分相当近いよこれじゃあレッドラインがつながったらドンムアンからバンス来てスワンナプーム行くみたいなそんな感じになるのかなこれ多分ね もういけるだろうね多分そうなってくると思うそうだからドンムアン空港今以上に利便性高まるかもしれない間違いない間違いない、うん、LCC でドンムアンからのバンスからのどっかみたいな確かに確かに超いいねそれねうん多分今後の旅行はねそういった感じになるんだろうね確かにうん楽しみですな、ねちょっと裏側行ってみないですかあ行けるの着側うんちょちょっとあの反対側から見てみよう時計があるはいはいはいはいじゃあ裏行ってみましょうはい 帰り一応ね、うん、まあ、その移動中に見つけたんですけども、はい、こちらねレッドラインですあ、ね初めて見た、はい、でこの車両なんですけども日本製で、日本の日立製作所で作られた車両なんですよ日本の電車走るっていいねなんかね安心感があるよねあるよね確かに、うん、やっぱりね、日本製なんで、うん、今こちらレッドラインなんですけれどもあのダークレッドラインとライトレッドラインと呼ばれるものが、はいはい、バース中央駅からね、まあ、開通されるんですけども、はい、ダークレッドラインの方は ね、バンス中央駅とそのドンマン空港間、えー、ここって結んでる線路になるんで、路線になるので、はいはい、多分ね、利用者の方、かなり増えるんじゃないかなと思います。ね、うん、うん、でまあ、そんなね、日本人の利用者の方もね、多く使うであろう路線、こちらね、日立製作所のこちらの車両が使われるってことです。はい、いいでね、はいはい、で結局、まあ、反対側に来てみたんですけれども、はい、見てください 結構ね距離あるのよ結構距離あるねうんでやっぱり僕らがさっきいた側、うん、MRT とか、うん、そのね国鉄の駅があった側は本当目の前まで近づけて本当、ね、ほらそれっぽいさ駅の外観ありま取れたけど反対側はもうご覧の通りもうこれ線路でね埋め尽くされてるよね、まあ、確かにね、うん、うんでまだまだ開業されてないから、うん、多分駅前のあのタクシー乗り場とか、うんそう、ね、そういったさ専用の道路なんかも、うん、まだね 使われてないからそうですね、うん、ここまでしか近づかなここは限界です限界でしたはい、はい、でまあ、今回なんですけども、はい、コアランポン駅とマンス中央駅、はい、ね、まあ、どのようになっているのかってことでね撮影ねしてみました、はいでまあ、一応こちらのバーンスー中央駅なんですけども、はい、まあ、今年2021年中にまあ開業されてるって言われてるので、はい、まあ、開業されたらもう中はねどのようになっているのか、うん、ね またね動画撮影しに行きますので、はい、皆さんねお楽しみにということではいそうですねはいでは本日も最後まで動画をご視聴きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします